de del YT, aquí a Iron Sparks y un nuevo gameplay de lo que sería Defiende, no, Defiende no, Escape del Dragón. Y Entonces, what the fuck. Entonces chicos, ¿qué ha pasado de nuevo? Aquí estoy de nuevo ya de vuelta con nuevas cosas y sin internet todavía. Así que no esperen todavía Hunger Games y cosas así por decirlo, pero sí esperen una serie de Minecraft offline sin nada que ver con nada de internet. Sin mods, sin nada, a lo natural, a lo 100%. Ese video dura... Ay, estoy hasta loco. Ese video dura creo que dos minutos, así que tengo un tiempo muy limitado para decir un montón de cosas. Así que vamos a avanzar con lo que tengo. Y es que em, si Google Plus eh, llega a actualizar rápido, pues aquí verán eh, que el nombre mío ya no sería Iron Spark y no sería It Iron Spark. Porque It's... Em, <sighs> y respiro, respiro, respiro, respiro. Eso significa que soy un clan que se llama International Tourers, que, que si no saben, si no entendieron mi, mi, inglés que está tan bajo, pues ahí en la descripción o no, en la pantalla como efecto especial se lo pondré. Y bueno, seguimos avanzando con las informaciones. Este... 400 mm, suscriptores. en gracias a ellos, em, sí, eh, me he planteado algo y es algo que le hablaré más adelante. Pero mientras tanto, vamos a... Eh, déjame, déjame agradecerles hace 100 personas nuevas que llegaron desde el momento que fui, a todas esas personas que siempre eh, estaban ahí y comentaban, eh, incluso hubo uno que ayer me dijo, eh, qué pena, ahora estaba acabándome de suscribir y, te vas, no, no, pero no me he ido, sino que estoy sin internet y no puedo seguir nada. Se me está acabando el tiempo. Entonces, vengo con Guy por ahí en poco tiempo, si no es porque se acabó el tiempo. Así que chicos y chicos, nos vemos la próxima y hablamos en otra cosa. Bye bye. Recuerden. Ryan is back.